Полное имя? Руслан Габидулин Руслан Назирович. Габидулин? Габидулин. Габидулин. Да. Год рождения? 24-11-86. О, вы младше меня? Наверное. Пять лет. Откуда сама, сами родом? Республика Башкортостан, Иглинский район. Вы башкирец, да? Да. За национальность? Башкир, да. Башкир. Э, семья, дети? Жена, дочь. Э, дочери сколько? Шесть. Шесть лет. А когда зашли в Украину? 13 августа. А, э, откуда? С Валуик. С Валуик, это а в Харьковскую область заходили, да? Да. И у вас должность какая? Здесь командир танка. Командир танка, то есть вы командир танка и погон? Прапорщик. Э, прапорщик был. Да. А какие цели были? Мне просто приехать, быть на обороне. Ну, до этого машину делал, сам танк ремонтировал. Он просто стоять в обороне. А где дислоцировались в Украине? Э, в лесу, Шерлотский лес. Какой? Ну, Шерлотский лес его называют, я не знаю. А где он находится? Какой населенный пункт? Купинск, Изюм? Нет, дальше Изюма. Дальше Изюма, да? Да. За Изюмом вы стояли. Ну, то есть направление Изюма ехали и за Изюм. Изюм проезжали? Да, в лесу там где-то дальше, да. Изюм проезжали, да. Окей. И э, когда взяли плен? 9 сентября. То есть вы были где-то месяц неполный, да? Ну да. Обстоятельства как взяли плен? Э, ехали в поселок Веселый. Все там, у нас два танка. Подбили на ну, мой танк. Подбили, сгорел, считай, я контужен был, дальше не помню уже, ну, не помню. Ну, уже в плену уже оказался. Это отступали вы? Нет, это мы ехали веселые. То есть, э, когда было наступление Украины? Ну, задача была поставлена мне ехать в поселок Веселое. Все, я ехал. Для чего? Ну, вот сказали, приди там, поставят другую задачу. То есть он, у меня старший был, не я старший был. То есть, чтобы я понимал, то есть вы перемещались с точки в точку и не знали, какое окончательное будет Нет, задание? с утра мне сказали ехать веселый, старший там был другой человек. И все, мы вот вы выехали вечером веселый, часов 9, наверное, было. Угу. Когда вот, ну, подбили уже. То есть я не знал даже задачу. Это Джавелина подбили? Не знаю, с чего. Угу. То есть непонятно. А экипаж танка? Механик 200, и я вот контуженный, наводчик тоже. И наводчик что? Тоже контужен. Тоже контужен. Да. Тоже в плен попал, да? Да. А вот э, вы э, контрактник, да? Ну да. А сколько платили? В России это платят. Да, да, да. А, 42. 42 тысячи, да? Да. А когда заходили в Украину, что-то обещали? Нет, здесь я еще не знаю, еще здесь месяц еще не было, не получал ничего. А сколько обещали? Ну, не обещали, не, я не, обго... не спрашивал, не обговаривал, ничего не Вас это не интересовало? Да, как бы ну, пацаны говорили, что там зарплата, два оклада, еще что-то какая-то на надбавка шла. То есть вы ехали в Украину И... за деньги? Нет, почему? Я контрактник. Я военнослужащий, мне куда говорят, вот туда еду. Ну, то есть, а, но... По контракту я служу. Да, я понимаю, но как бы стимулом деньги были, да? Вы вооруженный. силы... Стимулом контракт у меня есть, который я должен выполнять свой контракт. Хорошо, это уже август месяц, да? Вот для вас это спецоперация или война? А здесь это на войну похоже. А вот вы с Башкирии, да? Mm. Это республика да. в России, да? Mm. Какие цели преследовал башкирец, находясь в Украине. Вот просто, ну, у меня вопрос чисто, это даже не то, что вы исполняли приказ, вот для вас, для, как для башкирца, что вы здесь делали? Да, у меня нет ответа на этот вопрос, даже, даже не знаю, что вам ответить. Что ответить, я даже не представляю. Я военнослужащий, да, родом с Башкирии, служу, да, в Костромской области сейчас. Есть у меня контракт, который должен выполнять военнослужащего. Сказали ехать, еду. Что я могу еще сказать? Ну, то есть э, русские военные, они не думают. Да почему думают? Блин, запрещено думать. Это дело не, не так, что запрещено думать. Просто как... Как же вам объяснить? И не, не, не поедешь, не соблюдение контракта, увольнение, лишение, то есть всего, то есть квартиры, всего. Ну, как бы стимул этого всего, это были материальные блага. Деньги, квартира – стимул всего, вообще всего вот этого стимула, то, что вот я нахожусь сейчас вообще в вооруженных силах, это моя, моя служба, моя работа, моя пенсия, все вот это. А не, не обязательно деньги, почему сразу деньги? Я говорю, я же служу по контракту, где прописано, ехать, не ехать, едешь, то есть выполнять должен задачу, то есть поставил тебе командир задачу, надо ехать и выполнить. Я же военнослужащий, не, невольно рабочий человек. Ну, вы ну хорошо. Это вы правильные вещи делаете, как военнослужащие делали в Украине? Здесь я вообще ничего абсолютно не делал, кроме того, как ремонтировал машину. Да, с этой ситуацией я не согласен, то, что здесь происходит. Здесь как бы я увидел своими глазами все. И Что здесь происходит? По мне так полный хаос. И кто его сделал? Ну, так, наверное, Россия. Причем ну, вы говорите, ремонтируете тан- э, технику. Вы командир танка. Танк, он что делает? Вот э, задание танкистов. Двигаться и... Ну, стрелять, ну. Угу. Ну, это логично, да. Ну да, вы, вы командир танка. Да. О каком ремонте мы сейчас говорим? Я вам говорю то, что я здесь был на ремонте. Я даже не танкист по штатной должности. Я был на переобучении вообще. Моя штатная должность – это техника отдела вообще в части. А как попали на командира танка? Отправили на переобучение на экипаж танка и так стали танкистом. Стреляли, но ну, танк вас стрелял. В стрелял, да. Здесь? Здесь нет, потому что ремонтировались. Ну, в смысле вы двигались? То есть вы двигались вперед по территории мы Украины? Мы двигались, мы... Давайте сначала там, можно Давай. расскажу, да, было конечно. проще так. Да. 13 числа приехали, уехали, так, копали окопы. Танков не было еще. Дали мне танк только после 20 числа августа, после чего я его ремонтировал потому что он был не особо исправен. И все, до 9 числа мы так простояли в лесу и проремонтировали. 9 числа был первый выезд. Все. Дальше вы знаете. То есть э, техника хлам полностью? Ну, не хлам была, но были недочеты там с машиной. Была неисправна. Моя машина была неисправна. Хорошо. Цели перед вами какие, перед, как перед э, командиром танка ставились? Отремонтировать машину. Далее? Далее убыть. Вот веселое там должен был получить задачу стоять на обороне или что? Скорее всего, на обороне должны были стоять. Танк полностью подбили? Да, он сгорел. Полностью сгорел, да? Да. Я понял. А, вы слышали, да, что был обмен на прошлой неделе? Да, слышал. И э, количество украинцев, слышали, которых обменяли? 200 человек. Более чем 200, 250, кажется. А, ну, не знаю точно. Да, ну, 200 человек, знаете, на кого меняли? На одного человека? Да. Ну, слышал, да. Знаете, кто он? Нет. Виктор Медведчук, вам что-то говорит? Э, это... Нет. Это кум Путина. Mm. Знаете, что такое кум, да? Ну, крестный. Э, Путин крестный э, его дочь. Mm -hmm. Вот, что думаете об этом? 200 украинских солдат обменяли, много азовцев. Ну, где-то есть несправедливость. Украина ценит своих солдат? Ну да, видно, что ценит. Россия ценит своих солдат? Ну, по этой ситуации видно, что как-то не особо. Вы ценны как солдат вот после этого обмена? Что думаете, вы ценны или нет? Не знаю. У вас сомнения? Да я не знаю, конечно. Как я могу ответить на этот вопрос? Я не знаю. Да. А как здесь условия? Нормально, хорошие. Кормят? Да. Вот сейчас вот ребята, которые вернулись, украинцы, 40-60 кил килограмм минус. Не, ну мы все равно все худеем. Я тоже худею. Но ну, вы тоже думаете, что 60 килограмм здесь будет минус? А, минус 60 килограмм? Да, минус 60 килограмм. 40, минус, минус 40, 60 килограмм. Ну я вам что, я же не могу вам сказать, меня же там нет, я же не знаю. Но ну, я просто же, я же не правительство, не могу за Россию говорить за всю ночь. Я всего лишь один человек. Башкирцев много воюет здесь? Не знаю. Я могу знать. Я же сам не из, Баш... из Башкирии же приехал, я же родился в Башкирии, угу. призвался и служу в другом городе вообще, в Костромской области вообще. А вы себя чувствуете башкирцем или русским больше? Так Башкирия так Россия в России стоит. Да. Русский башкир, так это одно и то же, по сути. Ну, ну, ну а это республика, но это национальность. Национальность. Но вы себя больше... я башкир. Вы, себя больше башкиром чувствуете, да? конечно. Конечно. Но воюет Россия. Ну, про Буряты Башкирии... здесь воюют, башкиры воюют. Ну, ты многонациональная страна, что да. сделала? Я, я согласен, чечены ну, воюют, да? Ну, все, наверное, да, вся Россия, так понимаю. То есть, ну, не вся, блин, ну, все Ну, большинство с республик. Большинство с республик наверное. как приезжает, с Сибири и так далее. Знаете, какое вот э, количество там с Москвы или с Питера? Нет, не представляю. Очень низкое. А что же она думала о том, что... Ну, она знала, что захватил Украину? Не, знала, не знала, что я хожу в Украину. Не знала? Она знала, что я на переобучении. Но переобучение это же было для того, чтобы заходить в Украину? Нет, это было повышение квалификации, как мне сказали. Заход в Украину – это повышение квалификации? Нет, переобучение. Хорошо, а заход в Украину – это что? Не знаю, что, что это. Сказали, ну, посадили, ну, завезли, все. У вас есть высшее образование? Нет, на техникум техникум, да? Ну, ну вы что-то мыслить можете? Да, конечно. Но. Без я обидного. просто не знаю, что вам ответить на самом деле. Вот что я могу вам сказать? Я не знаю, что ответить. Да что думаете? Да у меня на самом деле, я даже в голове ничего нет. Просто я не знаю, что ответить. Что вот сказать, не представляю даже. Ну, для вас... Тут, Укра... а, да? тут, тут просто слов нету. Что, тут можно сказать? Вы слышали обращение Путина? Нет. 24 февраля? Нет, не слышал. То есть вы не слышали денацификация, демилитаризация? Нет, 24 февраля не слышал. То, то есть вы верили в нацистов, что в Украине? Да нет, причем с нацистами. Не, ну то есть здесь цели были, что ну, с нацистами нужно бороться в Украине. Не, ну я не видел я с нацистов. А, а, а вот с какими мыслями вы заходили? Вот для чего? Вот все это. Вот ну, я понимаю, вот я работаю, да, там на работе, да, у меня есть работодатель, грубо говоря, да. Ну, мы можем там, например, дискутировать с работодателем. Он видит это так, я вижу это по-другому. И он, грубо говоря, я никогда не сделаю то, что мне скажет э, там работодатель, если я с этим не согласен. Я выполнял приказ. сказали, да, я, я понимаю. Делал. Ну, я делал, но ну, что я вам еще вам скажу на это? Выполнял команду старших начальников. Украина независимое государство? Ну да. Ну, то есть вы зашли как оккупант. Получается так, да. Россия атаковала э, Украину? Получается так. Да. Русские солдаты убивают здесь гражданских? Mm. Насилуют? Я не видел этого. Мародерят? Я этого не видел, я не могу сказать. Ну как не видели? Ну, ну, ну не видел я этого, как я мог это видеть? Ну, Руслан, ну вот сейчас, ну, например, видел. в новостях нашли братские могилы в Изюме. Я надеюсь, новости. Здесь он... Да нет, я вам просто говорю, вы, вы, вы, ну, вы, вы говорите, что, ну, выглядит так, что вы ничем не интересовались, да? Нет, ну здесь я говорю вам серьезные вещи, но ну, говорю, если я не видел. Чем До этого вы, вы понимали, что делает Россия здесь? То, что воюет. Ну, понимали. Да. Ну, то есть аргумент, то, что вы говорите, что вы не понимали, что едете делать, вы этого не знали? Нет, я, я говорил вам не с той стороны, говорю, то, что я, не, я поним, не понимал, зачем я еду. То есть говорили изначально с одной цели, потом получилась другая. Какая цель сперва была? Делать машину, ремонтировать. Ну да, но на чужой территории. Ну, на чужой территории, да. Но опять же, здесь мне поставили задачу начальники, командиры старшие. Я выполнял просто команду. Я подчиненный. Как далеко вы готовы зайти как подчиненный? Ну, ну. Это какие рамки? Ну вот у командования рамок нет. Ну, нет, насчет убийства мирных жителей нет, конечно. Ну а как? Ну, был подчинен. Ну, что? Ну, ну, есть разница, наверное, чинить машину, либо убивать мирных жителей. Есть же ну, разница. Но есть же разница, типа, быть солдатом у себя на территории и зайти в другую страну. Есть разница. Послушайте, я выполнял команду, на самом деле. Не, вот, ком, вот командир вам делать? скажет, ну, убей. Ну, мирных жителей не буду я убивать, конечно, конечно, я откажусь. И что? Ну, вам же капец там будет. Ну, значит, будет. Вот если командир хочет. Я говорю, значит, пусть будет капец. Что я могу сказать? А военных убивать чужой территории? Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос, потому что я не был в такой ситуации, я не знаю, что вам ответить. Что голова будет думать, как мозг будет работать, я не знаю. Путин правильно все это делает? Нет, мне кажется, что нет. Это неправильно. Никому война не нужна. Ну хорошо, вы здесь уже находитесь. Вы хотите обратиться к, э, к россиянам, к башкирцам? Нет, ну лучше лично говорить. Что делать здесь нечего. То есть вы заявляете, что делать здесь нечего, да? Конечно. И Россия не права. Да. Сейчас мобилизация проходит в России. Слышал. Вы в курсе, да? Слышал, да. Вот им что-то хотите сказать? Так они сами все знают. То есть русский народ, он знает, что он делает в Украине, правильно? Весь. Вот эти все отговорки хорошие. Я всех не могу Не, сказать, ну в большинстве, в своем большинстве. То есть они понимают, что, что здесь они, грубо говоря, заезжают убивать украинцев, да? А, ну, то есть они это понимают в России. Наверное, я говорю, я за всех же не буду говорить. Ваше мнение? Не знаю. Вот люди там понимают? Не знаю, наверное, скорее всего, понимаю. То есть это не вина нет. Путина, правильно я понимаю? То есть люди все понимают, что здесь делают. Русский. Я не знаю, каждый, я не знаю, понимают они это или нет. Ну, потому что так выходит. Где-то Путин, а здесь русский. Какие невиновные, они ничего не знают. Они бедные и так далее. Башкиры бедные, буряты бедные, чечены бедные. А есть какой-то там Путин, и какой-то что-то хочет. Вы понимаете, что вы часть политики, этого же сама Путина здесь. Я в политике. Вы часть политики, да? Mm. Вы часть политики Владимира Владимировича Путина. Даже если вы политикой не интересуетесь, вы часть политики. Правильно я говорю или нет? Да, скорее всего, да. Так оно и есть. Раз мы здесь и выполняем команду. И можно ставить даже за равенство Путин и Башкир Руслан. Вот их объединяет русская политика. Правильно? Да. Вопрос. У меня нет вопроса. Нет, я еще а. хочу поставить вопрос, да? Нет. Вот когда мы говорим о а, там атака, нападение и так далее, в России все так зашибись жить, чтобы ехать решать проблемы в другую страну? Да нет, везде есть свой минус. Конечно. Я не знаю, что произошло вообще, чтобы что это получилось? Вы же видите, вот русский без ног, без глаз. Вот сидят и плачут на каталках. Может, как-то по-другому? Ну, то есть, ну, русские это что, рабы? Башкиры это рабы? Ну, то есть вы не можете там отказать. А может, все-таки сделать как-то, чтобы этих приказов не поступало? И пришли да. нормальные люди к власти? Ну, служить в армии, просто уйти с армии, это первое, наверное, дальше. Вы думаете быть армянином? Не знаю даже. Но а хотите? Да, конечно, кто не хочет. Вернетесь в армию? Нет. Ну, так может быть, проблем будут, квартиру заберут. Денег ну, нужно. Все равно цены же меняются. А работать будем. Просто я говорю, да, есть республики, которые много их воюют здесь. Бурятов здесь много воюют. Вот я разговаривал с бурятом. Я просто говорю, вот зачем русским баскир, Вот даже если за паспортом вы русский, да, вот чем вы ценны для них будете? Вот меня 200 украинских солдат, большая часть азовцев, на одного кума. Вы верите в то, что вы для них ценны будете? Нет, с такой точки зрения, конечно, кажется, что русский солдат не имеет цены. Если так посмотреть. Просто расходный материал. Да. К мобилизованным хотите обратиться? Или те, кто думает, идти или не идти? Да нет, я думаю, они сами все знают. Если там по новостям говорят, что они щемятся, ну, убегают, переезжают. Да никому война это не нужна, все равно все это понимают. Все понимают, но идут. Да уже, думаю, вряд ли кто идет.